ini terkait dengan goal realistik gitu ya. Saya teringat eh, Rasulullah pada saat perang gitu ya, saat menggali parit dengan kondisi kelaparan, eh, penuh dengan kelelahan. Saat itu Rasulullah mengatakan kita akan kalahkan Konstantinopel dan tiga imperium eh, imperium dunia itu bisa ditaklukkan oleh orang Islam. Apa yang imperium itu adalah Persia, Bizantium, dan Konstantinopel. Kalau kita berpikir bahwa harus realistik, itu tidak realistik. Kenapa? Karena Konstantinopel, tiga imperium ini adalah imperium terbesar pada zamannya masing-masing. Dan itu tidak mungkin kita bisa kalahkan. Jadi ini kalau menurut saya nih, mohon maaf Pak bilang harus gimana ya harus meningkatkan kapasitas diri kita realistik tidak realistik sesuai dengan kapasitas kita seorang pemimpin adalah tukang inti tukang mimpi pemimpin pemimpin arti asal katanya kan pemimpi tambah m jadi harus kita semua kita adalah menjadi untuk meningkatkan kapasitas diri kita harus jadi seorang pemimpin harus punya visi besar walaupun banyak orang meragukan jadi kalau saya menurut saya uh, ya nggak apa-apa tidak ada listrik pun bagi orang nggak apa-apa karena kapasitas dia mungkin tidak sampai ke situ tadi cerita Rasulullah tadi di perang kandang kita akan di kita itu aja barangkali Pak terima kasih mohon maaf uh, kalau mungkin tidak se, se sangat sangat luar biasa kota Madinah dikepung sekutu ada orang kafir eh, nafik Yahudi pula di luar situ ada yang di dalam pengen musuh pula dari belakang Rasulullah sampai masukkan batu di perutnya diikat lagi karena gak makan karena bahan makanan menipis akhirnya terjadi kalau kita baca lagi sirahnya itu ada ketipan sesuatu dari situasi itu Allah oh, pengen menyari siapa yang masih bersama Nabi dan siapa yang tidak mau bersama Nabi siapa yang munafik, siapa yang tidak munafik yang munafik jelas dalam situasi terjepit pasti akan keluar di bisnis sama ketika kita punya kapal ada banyak orang yang di dalam kapal kita itu mulai ada bocor halus sampai bocor-bocor gede tambah hujan badai ada sekoci ketahuan kok Siapa yang cari selamat sendiri? Jadi setelah perang Khandaq akhirnya diketahui siapa yang masih bersama Nabi dan tidak bersama Nabi. Bahkan setelah Nabi wafat pun demikian. Sampai hari ini pun tabiat pun sama. Karena sejarah itu berulang, makanya bahasa Arab sejarah itu berasal dari kata sejarah itu itu pohon. Biji tumbuh lagi, berbuah, biji begitu seterusnya. Ada pesan dari situ. Ini bab akidah di sananya. Dari sisi leadership, yes jelas. Tugas seorang pemimpin itu adalah bagaimana memimpikan setinggi-tinggi-tingginya. Makanya pemimpin seperti kata Pak tadi, pemimpin ilangin N jadi pemimpin. Betul sekali. Dan tugas pemimpin, bagaimana cara mewujudkan impian tersebut membumi. Sehingga orang yang dipimpinnya tetap percaya sama dia. Tidak cerita-cerita bilang meroket, tapi yang meroket itu yang lain gitu kitanya nggak meroket di bawah terus nah bagaimana perwujudan mimpi tersebut biar naik ke langit tadi nah itu tugas orang leadership nah dalam tataran manajemen nah tugas itulah yang membumikan sesuatu yang di dasar tadi sehingga orang yang kita bawa tadi dia sejalan sama kita ya kayak kalau kita kaji juga Pak Soekarno di lapangan Ikada atau di mana bilang apa kita kan Malaysia eh bukan itu tahun 6 sorry tahun 6 uh, eh, agresi militer Banda 2 dikumpulkan orang di lapangan ini ada Gelora Bung Karno sekarang itu menghadapi penjajah Belanda yang akan mengambil Irian Barat ya kan aneh kas negara lagi sulit tapi kok ceritanya begitu Soekarno mimpi sangat tinggi tinggi sekali tapi beliau punya sumber daya untuk merealistiskannya nah hubungannya dengan tadi adalah ketika kita menginginkan sesuatu yang besar silakan tapi orang-orang yang kita pimpin maupun diri kita sendiri makanya kajian leadership itu selalu diawali dari self leadership bagaimana memikat sesuatu yang tinggi itu biar bisa kita startnya dari mana nah itu nah kira-kira demikian ya oke okay.